Так, у нас похолодало. Іди ближче. Гвозді. Буду пробувати сокирою розрубувати. Узнаємо на зазубрене. Будуть зазубрені чи ні. зазубрин нема. Ну Мені не подобається такий тест, того що згинає, але ну, не перерубує. Пошліть туди. О, ні. Зараз я принесу железяку. Ну видно, що розлітається, так? Да? в дві сторони розлітається. У ну, дві, одна туди, одна туди. Видно тільки он відпечаток від металу. Не видно нічого. Не видно? Ні. Зараз я візьму більші гвозді. Беру більші, 120. Ти ближче підійди. Чуть-чуть не дорубала. 120-ка. Ой, йот. О, по, по носі дало. Остаток от цього. Давай ще два дорубаємо. Вона розлітається, ти хоч глаза прикривай. О. Упав тут рядом. Ось. Ровненько грызли. Зараз натру рукавицями. Це для тих, хто там язиком тріпає, що в мене сирець метав. Ну і так само делаем ножи. Друзі, перед цим ми робили відео ножів, які я продаю. Я їх іспитував, різав профліст 0,5 е, толщина. Там сказали, тряпочку поміняв, коротше, треба переробляти відео. Ну, Зараз сала немає, ми вже все <clears throat> продали. Провіримо так само, як і сокиру на зазубрину. Сокира в мене в продажі є, сокира 1900 гривень, ніж такий 770 гривень. Телефон 095 89 210 38. Віка приймає закази і відправляємо. Тестуємо тепер мої ножі. Настоящі бразильські. Я їх не роблю, їх роблять в Бразилії. Теж будемо тестувати на зазубране. Я для цього взяв гвозді. Гвозді, понятно, ми для ножа не будемо брати 120 Взяв 50 50 гвіздок. Обичні гвозді. І зараз перерубаємо пару штук. Рубати будемо на пеньочку, на сучку, на дубовому пеньку. А де вже я його дів? А, ось він. Зараз я його несу. оцим ножом. Ми різали е, жесть і після жесті різали сало. Що я казав, треба чуть-чуть підправити, бо ну, підсів, жесть трошки його підсадила. Ну я на мусаті підправив, нормально він далі робить. От зараз його і перевіримо. Ось цей нож. Мій з загнутим кончиком, що я вже розробив ним більше 30 туш. От А до Я. Одним. От, от, от тут вік, отак типу, як присядь, щоб видно було. Ну, якщо ви там гвоздь розлетиться чи що, то включайте е, замедлене дійство і воно покаже, як розруби. Я вже не буду нарізати, просто будемо рубати, покажу, яка тут сталь. Понятно, це нож, не можна це робити катастрофічно, але по-другому вам ніяк не докаже, що мої ножі це не ті, що ви берете китайські поділки. Це є кросовки, допустимо, Nike. Оригінальний Nike 7000, а китайський 1800. І те, і те однакове, на вид красиве, все. А а воно ну, качество друге носиться по-другому. Так само, як сокира моя. Може бути в когось така сама е, форма. Вилив таку саму форму. Ну, форму багато, а метал, сама сталь, марка сталі різна. Тобто Форми одні, а тісто разне, так і в мене. За свої топори я ручаюся за ножі. Ну що, бо скажуть, поміняв нож, переетот. На зазубри провіряємо. Дивимося, зараз зазубрин нема. Нема. Є зазубрена. Гость наполовину прорубало, але ще не дорубало. Є зазубрена. Зараз одрубаємо, не переживайте. Просто удобно поставити його. О, ось половинка. Є зазубрена. Хто мені там що розказує? І попробуйте так на китайському ножі зробити. А то що ти показуєш? Це для дураків розчитано. Давайте ще раз. Тільки цвіт от той, що метал треться і все. Зараз перерубаємо. Ще один. Отак, щоб вам видно було. О, ось упав. Ось. Є зазубрена. Хоч одна. Нема. А зараз вам показую китайський нож. Такий самий. Ви думаєте... Я не пробував, не купляв дешеві раніше по 230 гривень. Пробував 230 гривень. Є зазубрана. Ви скажете, ну ти зараз ним одрубай, щоб ми побачили зазубрану. Давай. Ой, йо твою. Перерубало. Ось. Ось. А? Одинакові? Ви извиніть, що я кричу. Бо іноді достає. Одинакові чи ні? Ой, воно таке саме, тільки я дешевше взяв. Одинакове чи ні, я спрашиваю вас. Все одинакове, тільки, е, я ж кажу, форма одна а тісто різне. Поэтому не треба мені розказувати елементарні речі, які я розумію, в яких ви не зображаєте. Бо іноді доводить до цього. У тебе самі лучші ножі, а в нас не таке. У вас прекрасні мусати за 20 гривень, які ви купили в Аврорі. І ви мені розказуєте, що в мене дуро, в мене мусат 550 гривень, а такий ніж шуруба гвозді ріже оцинковку 770. А цей ви можете купити, да, зараз на даний момент може гривень 300. Може кому повезе 240, 260. Ось. І більше давайте до цього вопросу не вертатися. Бо я почну арматуру рубати своїми топорами і так далі. Всім спасибо за внимание і всім пока.